Un salarié va sans doute arriver en retard à son bureau, en retard mais aussi fatigué, stressé et donc moins efficace. Les bouchons sont une plaie à Bruxelles, et qui est d'ailleurs à taille similaire la ville la plus embouteillée d'Europe. On estime à 32 millions d'heures perdues. Once upon a time, in a city, there were men and women. Oh yeah, you know what I'm talking about. My brothers and sisters, the time has come for us. Let's ride the bike. Time has come for revolution. tic-tac, tic-tac, le matin très tôt, du train-train au métro, c'est la course vers le boulot. Clic-clac, je déplie le vélo, dans le crachin ou dans le chaud, je suis en mochard d'assaut. de ce mode de vie effréné, il est temps d'apprendre à désembrayer. non sur les générations futures, je veux les voir gambader dans la nature. C'est nice, cool, slow et sans bruit Imagine un monde sans voiture, ça fait cuit-cuit Marre de la petite ceinture et du ring Avec mes potes, on a vu du drink c'est mon bail, je suis happy, Libre comme l'air, dans la city T-bike, single speed, mountain bike, BMX Dat zijn onze wapens in de stedelijke frontlinie Een verzetsleger, guerrilla beweging Van moedereerde die niet van de notte moe weten We zijn straders die raden voor de goede zoek Een nottenvrij stad die voor de vele loodsen mocht We zijn de cavalerie, die speert en de fiets Vele roesje annexeert elke gebied de station en station, les abdos de fou J'en connais un rayon, j'ai la du deux roues Prends ton ticket T'es sur la bonne piste, rejoins le projet Dans la famille du cycliste 4, ni 3, ni 2 roues J'tape sur sur les mains fou finit les barons, on vise la vie de king On tourne plus en rond après un parking Pour sa seule solution, la révolution Qu'on se mette en scène et puis tous nous suivrons Ce son et suite, tous les à aux jeunes Qui tracent le sillon de la Revolution. Notre arme fatale c'est le bad biker Le bad bad bike. bad biker Plus fort que K2000 et la bad mobile Le bad bike. Abolite, hybride, solide pour les intrépides Protège innocent adapté aux invalides Contre les hémorroïdes et qui intimide Les cacatécocides Bad, bad, bad bike